Thank mm. you. diretta maglietta dialetto dura E se mi crede da fida che venga un a sturata una rec Perché volo getto pieci che pece da cassa potente ma me È una vocina che chiama Cristina che alza di me ne perfetto Alza una menetta demo problema si scema ma senza rispetto Vede che qua sopra boom ciao sono visione di store Lumina fitta mo prima che appiccia finisce che cangi concetto Brucio microfono era una akrobat da basti parolo të me Ja u sa me una, BYU-në, se nda file stile sune Sa un da stile bune, mentre aspira sa cultura viva Street të basti guatë, scriva, shkit të basti fatta No funky pop, rap, stap, muzika ka taki Lasë mu stu zune trune, trupo më ke dune bune Trupo më natune bune, ka fecune, ka kënzume Lasë mu stu zune trune, trupo më ke dune bune Trupo më natune bune, ka fecune, ka kënzume Ma të gjenga të të mandë, batë vërë 2, 3, 4 tandë Fannë angori vive ma gja, pozë në dhe skartë Një trasu në fumë gjuke, qërkum dhe të da stikë Cintura clapă Sintura aptă, magea, sunt binarie, mangă, cosă, trapă, scatta Rimă dată rimă, mentre cammini tra i giri da bassa Vezi cărăvasul și nu rulând că te sunt nicandă, tra copă de casă Questa è la vita di no fang, non stop Nando stando una canda, senza vivo mo scanda Piazza una menete, tengo problema, si scema ma senza rispetto Boom, vedi che qua, sono boom, suona visione de storia Boom, rovina Ca plece felice că canci concert Bruci un microfon per una acrobata per parolo che me Vorremmo ma stai una botta forte Ma che erba stavolta Già sto fango ciò sconvolto E ciò che avete in dra lotta Gioco, boom e tocco Tocca l'anima e te porta Di viaggi chiù sconvolta Fino a che non dà capote Allora sono un stralup Rap tu che pene butta Non fango una marrupa Butti me l'annanza e vuta Urla di protesta Per quanto stiamo a festa So per gara specchia Una passione ghiaccio mette Stappa, vota, da tappa, box Catta, vota che te cangia rotta Nato gira da Francia corte Cinta, china di stile a bomba Buccia Gianca lancia, slancia, sgancia, cancia, lancia Mangia e toli, trindi, suoni alcolici sulla traccia Tratta, rette piste, rette piste, rette vista Ma t'ha vista, Gara spitta, ancora spitto Nu provin, che t'apina spit State git Traduco, bufugo, produco sto solo Sono decatuno, c'è cuccia sicuro Non fanghi, pop cultura Che parla vacante, c'è state cinculo Ad cavalco, progetto diretto, mogliette, dialetto in dure E se mi crede da fede che venga rumega sturata na ricchi Boom volo getto, pici, capisci, da cassa, potente, ma me Boom la vocina che chiama Cristina, che rimane perfetto Voglio vedere là mano alzata come se lanciasse una granata O una pietra nella guerra di intifada Sulla mano mai sulla fronte mai sulla denti stringi i denti Traspiri colpevoli e perdenti Ma vai tranquillo, qua non ci sta Nessuno spiro in vista fra le mani le puoi tenere bene in vista Su, mani su, anche se ne hai sporchi Quando come perché te le fiaccolo troppe volte Tromba e basso fanno classe che rima che ti tattassa La ritmo grassa, cassa e cassa carcassa Il gas, in gas massa ma tua massa ma rovina a casta Te sambini in mena in belasta che brucia svasta che masta Uso una drasta con lastro che sfoni l'astra e te lassa di stock No funk senza troc nel look Mi prendi flotta che quando ne sotto Fino a quando stai da strotta gnotta e alza una meno ma prima di tutto Ando ah, che banco progetto diretto ma niente dialetto in dura E se mi chiede da fida che venga rumanga sturata na rec Becca veloce te pici capisci da cassa va dando ma me Boom E la vocile că chemă creștine ca ianțele mele perfect Ianță la mine te cu probleme, scușe mama să-mi respect Vede că coa, sunt cum cea, sună viziune de stor Lumina vite mă prime ca pice, felice că canci concert Duce microfonă, vera în acrobată, pe stiparul că mic